कितना भी तू तो कर ले जब हम मुंह दलेंगे छाती पर तुम बक बक बक बक करते हो और जीप चलाते लपर लपर हम जैसे ही लप खोले हैं तुम पागल से हो जाते हो हम खटते दिन भर तेरे खेत तुम तान के घर सो जाते हो हम थोड़ा सा सुस्ताते हैं तुम आपा तक खो जाते हो हम सारा सब कुछ देख रहे तुम हमें देखते टुकुर टुकुर तुम पागल सांड से वहशी हो हम बंदर जैसे चतुर चतुर तुम कहते हो हम जाते हैं हम बीड़ी तुरंत जलाते हैं जा देखी भाली तेरी ठसक हम मुंह दलेंगे छाती पर हम छिपके रहेंगे बच के रहेंगे ज़्यादा सुनेंगे थोड़ा कहेंगे कम खा लेंगे गम खा लेंगे गुस्से में हम दम खा लेंगे थोड़े में गुजारा कर लेंगे हम सेना थाम के रह लेंगे पर मुंह दलेंगे छाती पर अगर जिंदा हमें जलाओगे तो कैसे काम चलाओगे घर धू धू करके जला दिए तुम कीड़े पड़ मर जाओगे हाय लगेगी छाती में तुम चैन कहाँ से पाओगे हम सब बंजर कर जाएंगे हम घुन की तरह लग जाएंगे चिपकेंगे जोकों की तरह बीमारी से लग जाएंगे कुछ दम थोड़ा सो जाएंगे हम गायब से हो जाएंगे पर धुनी यहीं रमाएंगे दिल में भैया बहुत कसक हम मूंग डलेंगे छाती पर